jablonka, jablonka czy gruszka? Gruszka. Dawajcie. Jabłko! Dawajcie, to jest gruszka. Jabłko! Jabłko to się tam przekazała. Jabłko czy gruszka? To jest podobne. Właśnie nie wiem, ale jest dobre. Tak, jak jeżeli... Ты не имеешь правды. Ja wożno mam zachodni, Szybszy południowy, a Kraków we wschodnim. Thank you.

Gdzie brygada? Szmek. Tak jak Bartek wywala się nie będzie. Powlepił. Tak jak Bartek wywala. Martin tak, mówił, że różne walczy. Przemek, jesz to! Jesz te kanapki! Wziąłeś, to jesz! Pani wie, że nie kaszczemy. Proszę, czekam. Chwilę musiałem być Wtedy masz

Dobra, to nie. Jak może pan się to już nie wie. Średniowieściu, ten właśnie medyk, bocz, palec. Polski lekarz. To jest coś sprawdzić. Za dużo cukru. Moja ciocia była taką Czyli jakaś rana albo coś dzieci. Od razu obsikać, obsikać. Obsikać. Надо жить с человеком. Nie, jak tak robisz, to my idziemy. To nie trzeba Sam bym się musiał przyżywić się. Proszę kawałki, które Pośle na jak? To mówi, mówi kolega, mówi dla brata. Idź ty teraz, przejdź się. Co? Tak. A odnośnie mojego brata. Dzisiaj była taka dziwna sytuacja. Jedno małżeństwo. a jeszcze czas, i tak przy słupie ogłoszeniowym przerywanym na podjeżdża samochód. Mój brat wysiada. Nie samochód. W tym samym momencie. Gdybym po prostu jest porządek. No i idę do Taki biały i czarny. O tych kieszonych A tu ciach. Dobra, to jest to, co ja pójdę no bo jak pomogła mu na to Kanapki nie chciałaś? wodny, prąd wodny. On tu nawet nie przyjedzie, on prosi. Proszę rysunek działki. Wysyłasz gościowi tak do Słupska. On wahadłkiem na tym mierzy mówi tu, tu, tu, w tym miejscu nie spać, jak możecie przesunąć do promienniki czy coś. No jak to jest? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Skoro są studnie, to nasze nie wiem. Nie wiem, co gdzieś wykopać. Tak. A tutaj jak Zawsze chciałem mieć kopać, to

Jak to czasami widać w internecie, ale za to zdrowie że jakaś dziura wielka i że parę domów wpadło pod wpływem Boga. Przyjemne. Kolego, wiesz? Skoro się ożenił, dzieci, no ale to po prostu unutmayın. Bırakmayın ya şimdi. Başkasına görüşürüz. Gel de kutuya görüşürüz. Aynen rica edeceğiz. Tamam. Abi mi takmış tabi biliyorsunlar. Şey Çıkmış ki paralar. Tamam. Ulaşacağız arkadaşım. Aynen ama onu açalım. Onu açalım. Можешь так шаг, да, одну, можешь

A gdzie 35? A, to 33? To. Andrzej wybiał, tak? miał, tak? Andrzej wybiał. miał w 33. Andrzej w ogóle ci kogo? Nie, Andrzej by miał 33. Warstwy leci. 30 by miał Mówisz, że Asia ma 30, 27. To i 6 lat? No odejdę mnie 38, 33. Dziewczyny. Który chcesz? Bardzo zasobne. integracyjne. Bezpieczeństwa. Dokładnie przeszli to. Tak. Że tam realizuje ten przekop.